Eh, mi nombre es Raúl Salvioni, vengo en representación de la Cooperativa Agrícola de Ramallo, eh, un poco con la expectativa de estar presente en la conformación de esta comisión y poder participar en algunos proyectos regionales.